الفتره دي يعني او في الفتره الاخيره دي كنت بدور على على نص ادبي اشتغل عليه بس فكنت لسه بدور لسه بفكر في الموضوع فبالصدفه عبد الكريم كان لقيته بيكلمني على ان هو كاتب قصه وعايز يشتغل عليها بس ف فالفكره ان انا كنت باخد ال... هو طبعا كان ما كانش فيه اتفاق ما بيننا ان احنا هيكون فيه مناقشات او كده فالفكره ان انا كنت باخد النص ابتدي من من النص نفسه اللي هو يعني هو كان بيبعت لي شابتر شابتر آه باخد النص اقراه وابتدي منه وابتدي اكمل يعني آه يعني النص ده كان بيديني حاجه في الاول يعني افهم طبيعه الشخصيه او افهم ايه اللي بيحصل في في الاحداث نفسها بس وابتدي بقى آه يعني يحصل حاله سرد بصري يمكن في حاجة مهمة ان الـ الـ يعني الفورمولا اللي اتعملت بيها القصة الفورمولا آه، كانها آه، يعني او عشان كنت بشتغل على ساعتها على السرد كفيلم فكنت بكتب برضو اظن يعني كنت بكتب برضو بنفس الفورمولا بتاعت انه فيلم ففي فهو ما فيهوش ما فيهوش تركيز انه يبقى يعني كي يعني كانه يوجد كنص ادبي يبقى موجود كنص ادبي قد ما في فكره ان في مشاهد في في اجزاء آه، متصله منفصله آه، في قطعات حاده القصة فيها وهكذا آه، من قبل ما اشتغل المشروع ده او قبل ما اشتغل النص ده آه، كنت مشترك في في كتاب 15 آه، اطروحه لالان باديو الاطروحه بتاعتي كانت على هل ما شابه يعني هل يجب ان يكون الفن المعاصر ديمقراطي او against الامبرياليه حاجه كده ف... فانا ساعتها استخدمت الكركدان على على على كونه يعني عنصر ممكن استدل بيه على موقف راديكالي او توجه راديكالي لان هو كحيوان لما بيهاجم بيهاجم في line واحد آه، ما بيناورش ف وحاجات تانية كتير يعني الحاجه الوحيده اللي كانت متكرره بالنسبه لي ان هو ما يكونش رسوم توضيحيه هو سايب لي يعني سايب لي النص اعمل فيه اللي انا عايزه يعني اتعامل معاه بالطريقه اللي انا عايزها وانا ما بتناقش معاه في يعني هي حاجه جايه لي وانا بكتشفها بس هو هتعامل معاها بحريه وهو اللي هيطلع هو ده الشغل يعني هي الفكره كمان عبد الكريم ما كانش عنده تخيل او تصور كامل للمشروع نفسه هيطلع عامل ازاي في الاخر بس فده سا... يعني سهل ان انا اخد الحاجه دي واتعامل معاها بطريقتي بكل حريه يعني عشان في وده على فكره برضو في الاول خالص يعني ايه احمد عارف ان في conflict في اصلا آه، بينا فكريا في في مشكله <laughs> يعني فده كان هيعمل يعني فده كان الموضوع بالنسبه لي ده يعني هو يعني هو النقطه الثريه في ان هو ان احنا يعني نعمل ده مع بعض لان لو في نفس لو بنفكر بنفس طريقه التفكير او شبه شويه ما كانش هيطلع الموضوع كده